बारो हे सुगड़े जापाई थीनी नारे हुआ जापाई हुदियो मासा तीरोड़े वहाँ द्वारे त्या वहाँ द्वाची मासी नो तीरो ती जापापू वाय रे हुदियो मासा दाऊ से का साजुआ ती नमणी बसे नमणी मानो का रसा थे आहिया हे सु बाना तीरोड़े ओ से निज उड़े हुदे आप वागा तो मजाई ना रे खा मह तुआ मैंने मनो तीरो खी तो वागा मह मासाने जो जो जाए रखा माना मेड़े yuanyo no kamana, botokan ta kwamas ke tua mene y u a l i rohike tire masane nyonga. Ni maretina, to baana hipa ta jesure kwamas ke masku no hira n i e n a n e ahia anine tina tirole, tianini baro jesu once ni y a u r e tinare. Masa yere tinono masi tipa de sasini namini. Masa se nyeduana bose numuni hichi wa amasina. ari japa mahkena masaranya tu tiarara. Jeu tinya buiri de jeu jauh cung tina jeu seranya nyetu tira. Bosan nama hi cung waga masasa sero. Jere jeu wa ato de sa sini namini. Ahi ke jeu se bosan nama ni ne nyi wa era sini ha. Nire Jesu tina ne. Ani no tiro Galilei tuare. Bosan nama ni pu Jesu bana tinya wali baro. Hesu ke tibaro ware. Avaro ah, masati ñenaro bastebare. Bosene munijina judío masasaputo a tiro le mascane. No puji pues, tiro Ni sinito atina. Ahia masaka jesure yo ha Paina tiro le noari rojira nia. Paina se tiro nyari rojira. Masane mayori rojira ni yeuha atina. Ani pata judío masasaputo le cuya. Masati ñenaro puji jesure bosedemuni daschomahkai ko'ámake'yvy pyhesu sásiro mbu'ére tuã mbu'échi sako jahuyo masã tio'ykeva'á osẽnine ariro mbu'érope mbu'é manoerario híparota doséaro noanomasĩpaño nokahari nine tírã tírore tianichi Jesús osẽni je'úre tírãre jembu'érikiri jeja durukuahiérara Jire w a r o kariro j a durukua se h i r a ari buea. Kwamaka kamare j o a duina je buea sere kwamaka j a durukua tihichi masiaka. Je musiro je buera chinkune masiaka tina. Kiro to musiro to masiamene bueriro hiro j e d i t a r e n y o payoga niriro hira tiro. Viomeheta jire w a r o kariro sere m a s a n y o p a y o c h i kamaha yuse. yani cheto na postoka durukuro i r hira tiro ne m a n y u e r a r a ne masina kamsa a k w a m a k que dustiere moise kirose k w a t i a msane a toa kompacheta msa a hipitina ti dustia sere ne y e t i e r a r e do sea na yere waha duahari msa a nire jesus akoya judío masane mwe tio masenariro wastino tokototaliro hira mure waha tu na mariana ni je tire tina jesure tiane chu jesu o se ni je tire sori ne mu sa do hi che ka ta ta kwa ma ka tu a menen do atiri ro to do atiare je kwa che mu sa nye ka are mane nye che se ma kiri pano pu ma kina se ti pa chỉ soi ka kasaro kana ji sẽ ta, yoari ro seta moise chỉ ji so dustia To adu tichin sábado marisori numu hipachita masunore to pakre manoka kasarokana yesora masa. Sábado hichi masunore to pakre manoka kasarokana yesora masa. Moisekiro duftiri kirire yoanatana. Masake sábado dachoi tire yoapanata ti dachoi doatirirore hipitia to pakre noariro yoyoachi nyina doseana yumene suahari masa. Jujuarire masanuano masira parata jure nyano tutua na tiga. Masanuano masini baro jure masatutua postokan tiaka. Nire Jesu.